yes iyi ni inkuru y'incamugongo ni inkuru y'akababaro ndetse ni inkuru idasanzwe ku muryango mugari w'abanyarwanda ndetse ku muryango wa nkusi thomas wamenyekanye ku izina rya yanga amakuru yizewe kandi kugeza aka kanya ni inkuru y'akababaro ni inkuru ishengura imitima ya benshi ni inkuru ishengura imitima y'abakunze agasobanuye muri rusange nkusi thomas yanga ubu aka kanya nawe ntakiri guhumeka umwuka w'abazima iyi nkuru ikimara kumenyekana byagiye bicicikana abantu bakavuga ngo ibi ntabwo ari byo nyamara ibyo ni ukuri kuko byamaze gutangazwa n'umwe mu bavandimwe be nawe w'umusobanuzi wa filime ah, juniya giti amaze kwemeza iyi nkuru y'uko umuvandimwe we yamaze gutabaruka nkusi tomasi wamenyekanye nka yanga hari haciyeho akanya katari kanini amasaha atari menshi Ah, hatangajwe inkuru itangajwe na bamwe mu bareberera inyungu za iva buravan urabyo ayiva bamara kuvuga yuko nawe yamaze kwitaba imana bitari bitinze rero na nkusi wamenyekanye nka yanga nawe amaze gutabaruka Ah, izi nkuru ni inkuru z'akababaro ni inkuru zishingura imitima ya benshi mu bakunze aba bagabo ndetse ibi byamamare kuko benshi mwagiye mukunda filime zisobanuye none umugabo nkusi tomasi watangiye gusobanura cyangwa <clears throat> wazanye icyitwa agasobanuye muri kino gihugu cy'u rwanda ubu aka kanya ni agasobanuye nubwo atarakigakora yari amaze kwigarurira imana yari amaze kuba umukirisitu yavugaga ati ntabwo aka kazi nkigakora ariko mu muryango mugari w'abanyarwanda twamumenye asobanura filime ah, uyu mugabo bikekwa ko ahitanywe n'indwara eh, ya kanseri yo mu nda cyangwa yo mu gifu kuko oh, mu myaka ishize itari myinshi nka bibiri na cumi na gatanu yatangaje yuko bibiri nka bibiri na cumi na gatanu hagati ya bibiri na cumi na gatanu na cumi na gatandatu yatangaje yuko yakize ah, ikibyimba cyo mu nda ariko bigenda bivugwa yuko ari cyo ariyo ndwara ashobora kuba azize rero tuvuge ngo resiti ini pisi kandi tumwifurize ko uwiteka yamwakira mubayo imana yamwakira mubayo tugasigara tuvuga ati twebwe abasigaye imiryango harabura iki ko isi igenda itwereka yuko nta muntu uzi reka ngushimire cyane rero wowe wabanye natwe muri kino kiganiro dukomeze twihangane kandi uko bugenda bucya n'uko bwira turagenda tubakurikiranira gatanu kuri gatanu uko imihango yo gutabara aba bagabo ndetse bino byamamare izagenda ikurikirana tuzagenda tuyibagezaho gatanu kuri gatanu wowe niba utarakoze subscribe kuri yero tv kora subscribe kugira tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi ndagushimiye cyane